大家好，今天要教大家如何做呃发豆芽。首先，这里有一百根的绿豆，我它洗干净它。然后我们把温开水倒进去，那么就给它。 过夜一晚就可以了。The next day，大家看一下哦，昨晚已经种了一夜的嗯绿豆。大家看哦，那个绿豆哦，已经哦有些已经发了芽。现在我们把它洗一下。 铺平了，然后我们就盖一条湿毛巾。盖的湿毛巾，我们把它放进纸袋里面。绑紧绑紧这个袋子，然后我们就啊。 放在一边哦，我们用黑色的跟它盖住，因为芽菜哦不可以见到光的。Day two，我要看哦，这个芽菜哦是第二天了，我们打开来看。哇，好美哦，发到，我们先把它冲一冲水。 跟它冲三次哦，早上一次，下午一次，傍晚一次，把水沥干了。你看芽菜的脚也伸了，它的哦根都伸出来了。啊，我们放进去，洗洗这块布，再把它盖回去。 好了，我们把它放进纸袋里面。这纸袋不要有破洞哦。对，所以现在我们哦把它哦包起来，把它哦包起来。 可以，等明天我们哦，又在我们一天哦要冲洗三次。Day four，四天了。第四天我们打开来看哦，这豆芽，哇，这么高了！哇，看这么高了！好，我们哦再把它冲一下。 好了，我们把它盖回去。The next day，今天是第五天了，我们来看一下我们的芽菜已经放好了，可以收成了。哇，这么多了！大家看一下，哦，这么多了！大家看一下，哇，好美哦！ 哦，你看自己发的芽菜多么漂亮，多么美呀！哦，又吃的健康。